1984ခုနှစ်တကူလာပြီကျော်17ရက်2023ခုနှစ်ဧပြီလ15ရက်တင်ညာအကြနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြုံးနေခရိုင်ပြုံးနေမြို့နယ်အောင်ချမ်းသာရွာဓမ္မသာယသာသနာစင်တာကျောင်းတိုက်ဓမ္မရတိမဟာဓမ္မတပတပယုံကျောင်းတော်ကြီးတွင်ဆင်ကျမပြုလို့အပ်သည် မြတ်မနှစ်သိခုတချက်တွင်ကာလအထုတရားဝဲ၌ဟောကြားအပ်သည်တွေ့တာမှုလွတ်ကင်း၍လွမြောက်ခြင်းကြောင့်တရားဒေသနာတော်ဒီစကားလေးကမှတ်ထားဖို့ရလွမြောက်တယ်ဆိုတာတွေ့တာမှုကင်းမှလွမြောက်မှာဖြစ်တယ် တွေ့တာမှုရှိနေသမျှမလွတ်မြောက်သေးဘူးတွေ့တာမှုကင်း၍လွတ်မြောက်ခြင်းအဲ့ဒါလို့နာမည်ပေးထားတာကမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တဏှာသင်္ခယဝိဗုဒ္ဓခြင်းစဉ်ကိုဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုမလွတ်လွယ်အောင်လို့ တွေ့တာမှုကင်း၍လွတ်မြောက်ခြင်းအော်တွေ့တာမှုမကင်းရင်လွတ်မြောက်မှုဆိုမရနိုင်ဘူးစာလေးကိုဒါလေးကိုမှတ်ထားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တဏ္ဏသင်္ခယဝိမု ക്ത ပါဠိဘာသာနဲ့တဏ္ဏသင်္ခယဝိမု ക്ത ထိချစ်စဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားနှစ်နေရာမှာဟောတယ်လို့ ပိဋကတ်ထဲမှာမတတ်တင်ထားတယ်တဏှာကတော့ရှင်မမောကလံသောတပန်ဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်တဂရကနာကယဟနာဖြစ်ဖို့အတွက်တရားအထုတ်နေတဲ့အချိန်မှာရှင်မောကလံရဲ့ပေးမြန့်ခြင်းနဲ့ထိချစ်စေကိုခေါ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရှင်မောကလံဟာ ဖြည့်ချင်းစေနိုင်ခြင်းတို့သောတာပန်အစဉ်ကနေပြီးတော့တဂရကအနာကယဟနာအဖြစ်ရောက်သွားတယ်အဲ့တော့အစဉ်မြင့်ဝိပဿနာပဲတရားနောက်တစ်ခုကတော့အမှန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကိုခေါ်တယ်လို့ပြောလူသားမဟုတ်ဘူးတရားမင်းကြီးကဥယျာဉ်ထွက်တဲ့အချိန်လေးမှာ ရှုပ်တည့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာတယ်။ရဟန္တာဖြစ်အောင်ဘယ်လိုကျင့်တာလဲ။သူ့အနေနဲ့ကတော့အဲ့ဒီချိန်မှာပုထုဇဉ်ပဲဖြစ်တော့သေးတယ်။အဲ့တော့ပုထုဇဉ်ကိုလည်းတရားမင်းကြီးရဲ့အမေရမြတ်စွာဘုရားကတဏ္ဍသင်္ခယဝိဗုဒ္ဓဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်ကိုဟောပေးခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြတော့သုလတဏ္ဍသင်္ခယသုတ်လို့မှတ်တတ်တယ် ရှင်မုတ်ကလန်ဟောရကြတော့နော်ပစ္စလယနာတုတ်ငါမြည်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အင်္ဂုတ္တမှာဟောတာအဲ့ဒီနှစ်နေရပါရှိတယ်ပေါ့ပိဋကတ်ထဲမှာနော်အဲ့ဒီမှာအဓိပ္ပာယ်အစစ်မှန်ကိုပြောပြစုလအနာသင်္ခယသို့သတ္တသင်္ခယဝိဗုဒ္ဓအဓိကအဓိပ္ပာယ်ကအဓိကစကလုံးက တဏသင်္ခယဝိမု ക്ത တဏဆိုတဲ့စကားလုံးကိုပမာရီအလုံးသိကြတယ်နော်တဏဆိုတာတမဲမှုပတ္တာမှုလိုချင်မှုလောဘကိုပဲဥတီပြောတဲ့စကားတောင်းတတယ်လောဘသဘောကတော့သဘာဝတရားတွေရှုတော့မျိုးမျိုးအနေနဲ့ပဲပေးထားတာဖြစ်တယ်တဏရဲ့သဘောက လိုချင်တာလေတိတနာလောဘပဲတွေ့တာတာလေတနာလောဘပဲဒီတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲဒီလောဘလို့သုံးတဲ့အခါလိုချင်တယ်ရာဂလို့ပြောရင်တတ်မဲ့တယ်တဏလို့ပြောရင်တောင်းတတယ်အတိပဲတူတူပဲလောဘဖြစ်လို့ရှိရင်လိုချင်တယ်တွေ့တာတယ်တောင်းတတယ် အဲ့ဒီသဘောတွေပေါ့နော်တမက်တယ်တွေ့တာတယ်တောင်းတာတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေနဲ့စကလုံးတစ်လုံးအနေနဲ့တစ္ဆဗျာဟောတာတဏှာတဏှာရဲ့အနိကဆုံးအိဗေကတော့ past ငတ်နေတာရေးစားနေတဲ့လူလိုပဲအဲ့ဒီကိုလိုချင်တာဟာကိုစားလောက်နေတာတဏှာ တတ္တိပရိတတ္တိတိတဏ္ဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ကြတော့တက်မနေတယ်ဆာလောင်နေတယ်ငတ်မွတ်နေတယ်ငတ်မွတ်တယ်ဆိုတာတော့အစာနော်ဆာလောင်နေဟိုလေပေါ့ရေငတ်မွတ်တာကရှေ့ငတ်မွတ်တယ်ဆိုတာရေဆာလောင်နေဆိုတာတော့အစာအဲ့ဒီမှာနာရဲ့သဘောတရားက အတမပြေဘူးမျောလင်းနေတယ်လှုပ်ချင်နေတယ်တဏှာသင်္ခယဆိုတာအဲ့ဒီတဏှာလုံးဝကုန်ဆုံးသွားတဲ့အဆင့်သင်္ခယဆိုတာကောင်းကောင်းကြီးကုန်ဆုံးရင်ခယဆိုတာကုန်သွားတာပဲလေအဲ့ဒီတွေ့တာမှုတတ်မဲ့မှုဆလောက်မှုမသိမှုမသိမှုကုန်ဆုံးသွားတာ ဘယ်မှာကုံဆုံးလို့ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုတဲ့အခါမှာကုံဆုံးတယ်နိဗ္ဗာန်ကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကုံဆုံးနေဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့တဏှာရဲ့တဏှာရဲ့ကုံဆုံးရဆိုတာတဏှာရဲ့ကုံဆုံးတာဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဖြစ်တယ် နာအကုန်ဆုံးနေတယ်ကုန်ဆုံးသွားတယ်အဲ့တော့တွေ့တာဘူးကဘယ်မှာအကုန်လဲတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်မှာကုန်နိဗ္ဗာန်မှာကုန်တယ်ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုတ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကုန်သွားတာကိုပြောတာနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုတ်လိုက်တာနဲ့ဒီတဏှာကုန်ဆုံးသွားတယ်တောင်းတဏှာကိုလည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အသုံးသုံးထားတာရှိတယ်နိဗ္ဗာန် တဏှာမှလွတ်ပြောက်သွားတဲ့အစစ်နော်အဲ့တော့တဏှာသင်္ခယဆိုတာဘာကိုပြောတာတော့ဆိုနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာဒါစကလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြောပြတာနော်တဏှာသင်္ခယဆိုတာနိဗ္ဗာန်ကိုပြောတာအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုလိုက်နိုင်မှဒါအာယုယုပုရုဇဉ်တွေးတာမဟုတ်ဘူးမက်ဆေ့နဲ့အာယုပြုလိုက်နိုင်မှဝိမု ക്ത လွမြောက်သူတဏှာသင်္ခယဝိဗုဒ္ဓဆိုတာတွေ့တာမှုတမဲ့မှုကုံရနိဗ္ဗာန်ကိုအာယုပြုပြီးတော့ကိလေသာကလွမြောက်သူလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကျင့်စဉ်တဏှာသင်္ခယဝိဗုဒ္ဓအဲ့တော့တဏှာသင်္ခယဝိဗုဒ္ဓဆိုတာပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကိုခေါ်တယ်လို့သာမှတ်တယ် တဏသင်္ခယဝိမု ക്ത ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဟာလွတ်မြောက်သွားတာဘယ်လိုလွတ်မြောက်သွားတာတော့ဆိုရင်နိဗ္ဗာန်ကိုအယုံပြုပြီးတော့ကိလေသာတွေခန္ဓာတွေအလုံးကလွတ်မြောက်သွားတယ်လို့သူဆိုလိုတယ်လွတ်မြောက်သွားသူအဲ့ဒီလွတ်မြောက်သွားမှုဒီထာဝရလွတ်မြောက်မှုဖြစ်တယ်နောက်ထပ်လွတ်မြောက်အောင်လုပ်ဆရာမရှိတော့အပြည့်သက်လွတ်မြောက်မှုဖြစ်တယ် နော်အဲစကလုံးကြီးအတိတ်ပဲအဲ့ဒါကိုဒီနေ့မှတ်လို့လွယ်အောင်လို့တွေ့တာမှုကုန်၍လွမြောက်ခြင်းပေါ့တွေ့တာမှုကုန်မှလွမြောက်ခြင်းတွေ့တာမှုကုန်မှသာလွမြောက်မှုဆိုတာတကယ်ရနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီမြတ်စွာဘုရားကဒီတရားကိုဟောတာမိခုနဲ့မိခုကိုဖြည့်တဲ့အနေနဲ့ဟောပေးတာ ကြမင်းကြီးပေတော့ကလည်းပဲဒီပေကုန်ပဲရှင်မောကလန်မေးတာလည်းဒီပေကုန်ပဲမေကုန်ကနှစ်ခုစလုံးတူတူပဲလို့သတ်မှတ်တယ်နော်မေဖို့ကဘယ်လိုမေးတော့ဆိုအရှင်ဖျားတဲ့ဘယ်အတိုင်းတာနဲ့အချင်းချုပ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဘယ်အတိုင်းတာနဲ့ တဏှာကုန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့လွတ်မြောက်နိုင်ပါသလဲလွတ်မြောက်သူဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆိုလိုတာကယဟန္တာဖြစ်နိုင်ပါသလဲတဏှာလွတ်မြောက်တဲ့ဆိုယဟန္တာဖြစ်မှလွတ်မြောက်တာနော်ပုရုပုရုဇဉ်တော့မလွတ်မြောက်သေးဘူးသောတာပန်တစိတ်တတေသာလွတ်မြောက်တယ်တဂရကံတစိတ်တတေသာလွတ်မြောက်တယ်အနာကံကလည်းတစိတ်တတေသာလွတ်မြောက်တယ်လုံးဝလွတ်မြောက်တာ မဟုတ်သေးဘူးဉာဏ်ဖြစ်မှလုံးဝလွတ်မြောက်သွားတယ်အဲ့တော့ဘေးကုန်းနဲ့မှာတဏှာသင်္ခယတဏှာကုန်ပြီးတော့လွတ်မြောက်သူဆိုတာအချင်းချုပ်အဖြစ်ဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှဖြစ်ပါသလဲဘယ်လိုလုံးမှဖြစ်နိုင်ပါသလဲမိကုန်မယ်အဲ့ဒီမှာတဏှာကုန်ရနိဗ္ဗာန်ကိုအယုပြုပြီးတော့လွတ်မြောက်သူဆိုတာ သူ့ရဲ့လွတ်မြောက်မှုသည်အစ္ဆန္ဒနေထလုံးဝအပြည့်အသက်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်လှုပ်ဆက်လို့တချို့ကိစ္စကလုံးလို့ပြည့်သွားပြီလို့သာပြောတာနောက်ထပ်လှုပ်အောင်ဟောနောက်ထပ်လှုပ်အောင်ပါလေတလနေကြည့်ပဲလူတွေရဲ့နေစရလှုပ်တဲ့ဟာတော့မပြီးဘူးပြီးသွားပြီအစ္ဆာမရှိဘူးနောက်တစ်ခုလှုပ်အောင်ပါပဲနော်ဒါကြတော့အစ္ဆန္ဒနေထဆိုလုံးဝလွတ်မြောက်တယ် လုံးဝအပြည့်တတ်တယ်အစ္ဆဒယောဂခေမိလုံးဝနေကင်းသွားတယ်။အန္တရာယ်ထဲမှာချီနှောင်ထားတဲ့ကိလေသာတွေကလုံးဝကင်းလွတ်သွားတယ်လို့ဒီပဲရတယ်။အစ္ဆဒပြမစာရီရတော့ခြင်းကိုကျင့်တဲ့နေရာမှာထွတ်ထရောက်သွားပြီ။နောက်ထပ်ကျင့်ဖို့မလိုတော့ဘူး။ဒါအတွက်။နောက်ထပ်ဒါအတွက်ကျင့်တာမဟုတ်ဘူး။ အစ္ဆဒပရိယောတာနာလုံးဝပြီးဆုံးခြင်းဖြစ်တယ်သစ္ထောဒေဝမနုဿာနာနတ်တိလူတွေထဲမှာအမြတ်ဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့အဲ့ဒါဘယ်တိုင်းတာနဲ့မှဖြစ်နိုင်ပါသလဲဆိုမိကုန်မယ်အဲ့ဒီ အဲ့ဒီမိကုံကိုတရားမင်းကြီးကလည်းမိခဲ့တယ်တရားမင်းကြီးကလည်းမိတယ်ရှင်မမောက္ကလကလည်းမိခဲ့တယ် ဖြည့်တာလဲဒါအဲအကြမင်းကြီးကိုဖြည့်ပေးခဲ့တာလဲဒါပဲဒါပေမဲ့လို့ဒီအဖြည့်ကအလွန်အစင်မြတ်တဲ့အဖြည့်ဖိကင်နာတွေအတွက်မဟုတ်ဘူးဟောလုပ်ငန်းတစ်ခုကလုပ်နေလို့ဥပမာဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကျင့်နေတဲ့ခရီးတော်ရောက်နေပြီဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုခေါ်တဲ့ဟာခုမှစပြီးတော့ဝိပဿနာလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါလေးတော့တတိချတာပဲနော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အတိပ္ပယ်တွေကိုကိယူဆိုင်ပြီးနားထောင်ကြည့်ဘုရားကပထမဆုံးသိယူမှတ်သားထားရမယ့်အချက်ကပါတော့အဲ့ဒီပထမဆုံးတွေ့တာမှုကင်းပြည့်၍လွတ်မြောက်မှုရဖို့အတွက်ပထမဆုံးကပါလေဆိုတော့မြတ်စွာဘုရားတောင်းလိုက်တဲ့စကားလုံးက သပိဓမ္မာနာလံအဖိနိဝေဒာယသပိဓမ္မာနာလံအဖိနိဝေဒာယသပိဓမ္မာဆိုတာသပိသင်္ခါရနဲ့တူတူပဲနော်ဓမ္မအလုံးလို့ပြောတယ်ဘာတွေကိုပြောရတော့ဆိုခန္ဓာ၅ပါးအာယရဏ7ပါး18ပါးဒါတွေကအလုံးနာယုတ်တွေအလုံး သဗ္ဗေဓမ္မာနာလံအဘိနိဝေဒာယအဘိနိဝေဒာဆိုတာဘယ်လိုတွေးတာတော့ဆိုရင်ဒီယုံနဲ့နန္ဒီခန္ဓာ၅ပါးကိုငါအလို့တွေးတာတဏှာတွေးပြီငါအလို့တွေးတာကဒိဋ္ဌိအတွေးငါနဲ့ငါငါနဲ့ငါဆိုတာပြောတာတော့ဆို သရဝပုဂ္ဂိုလ်နေနဲ့တွေ့နေတာဒါတွေကသဘာဝတရားတသက်တာဖြစ်တယ်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုအမြင်အပိနိဝေသဆိုတာလွယ်မှားတဲ့အတွေ့လွယ်မှားတဲ့အတွေ့ဘယ်လိုတွေ့တဲ့အတွေ့ကလွယ်မှားတာတော့ဆိုရင်တဏအမြင်နဲ့တွေ့တာအတ္တလက္ခဏာတော့ပါတယ်မဟုတ်လားဣတံမမထိယုတ်တရားဟာငါဟာပဲ တွေ့လို့ရှိရင်ဒါတဏှာအတွေ့ခေါ်တယ်ဧသောမိအတ္တလို့တွေ့ရင်ဒီယုတ်တရားဟာငါရဲ့အတ္တပဲသို့မဟုတ်ငါပဲလို့တွေ့တာအဲ့ဒါဒိဋ္ဌိအတွေ့အဲ့ဒီတဏှာဒိဋ္ဌိအတွေ့နဲ့မတွေ့သင့်ဘူးတဲ့အဲဒီစကလုံးလေးကိုပြန်မှတ်တာရှုံဏတရားခန္ဓာ၅ပါး သဘာဝတရားမှန်သမျှကိုဘယ်တော့မှငါဟာလို့မတွေ့နိုင်ဘယ်တော့မှလည်းငါလို့မတွေ့နိုင်သဘာဝတရားတသက်မျှ just phenomena phenomena အစသူသဘာဝတိုင်းရှိတဲ့တရားတွေတော့မဟုတ်ဘူးပြုလုပ်သူမဟုတ်ဘူးခံစားသူမဟုတ်ဘူးဟောဒီ ကိုယ့်ဘဝကို control လုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဆိုလို့တယ်ကာရကဆိုတာဒူဝါတခုလုံးတာအမှစကားပြောတာဘသူပြောတာလဲဘသူကကမ္မထအထုံတာလဲဘသူကတရားကျင့်နေတာလဲဘသူတွေပါလုံးနေတယ်အဲ့ဘသူဆိုတာမရှိဘူးဒီမှာရှုံးနေမဲ့ဖြစ်တာအဲ့ဒါကိုကြက်ကြက်ကြီးစဉ်းစားနေလူလို့တွေးလိုက်တာနဲ့မှားသွားပြီလမ်းကြောင်းလွဲနေပြီ ပြီးရထားဆိုရင်လမ်းကြောင်းမဟုတ်တော့ဘူးမောက်ဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒီတွေးတာဘယ်သူလဲတွေးသူမရှိဘူးလုပ်သူမရှိဘူးပြောဆိုသူမရှိဘူးအုပ်ဆိုးသူမရှိဘူး control လုပ်သူမရှိဘူးကာရကဆဲပြုလုပ်သူပฏิဝေရကဆဲခံစားသူဒါတွေမရှိဘူးအမိအရှင်စားလည်းမရှိဘူးသူတို့ဘယ်သူကပိုင်ရှင် ယ်သူမှမရှိဘူးဒီထဲမှာတဝဝတရားတွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုပေါင်းစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတာအဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုသဗ္ဗေဓမ္မအလံအဘိနိဝေဒာယအဲ့စကလုံးလေးကိုမှတ်ထားလို့နော်ဆိုကြည့်မယ်သဗ္ဗေဓမ္မသဗ္ဗေဓမ္မ လံအဘိနိဝေဒာယအဘိဓမ္မာအာလံအဘိနိဝေဒာယတို့တို့လေးပဲအဲ့ဒါကမ္မထလမ်းညောင်းမှုရောက်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသိရေးချည်တယ်နော်အဘိဓမ္မာ ပိနိဝေသယအလံဆိုတာနာအလံနာဆိုတာလံဆိုတာသိမရောတယ်နာအလံဆိုတာမသိမရောဘူးမတွေ့နဲ့နော်အလံဆိုတာသိမရောတယ်နာအလံဆိုတာမသိမရောဘူးနှစ်ခုပေါင်းလိုက်တဲ့ကနာအလံလို့ဖတ်တာနာအလံနာအလံအဘိနိဝေသဆိုတာလွယ်မှာတဲ့အတွေ့အထိနေရာမှာ အဲ့ဒီဝိနိဝေဒဆိုတဲ့စကားလုံးကဘာနဲ့တူလို့မနတိကာရနဲ့တူလို့ပဲစိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားတာဟုတ်လားစိတ်ထဲမှာမှတ်သားထားတာဝိနိဝေဒလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားနေတဲ့ငါလို့လည်းမှတ်ထားနေငါလို့လည်းမှတ်ထားနေတရဝလို့လည်းမှတ်ထားနေအုပ်ဆိုးသူအနေနဲ့လည်းမှတ်ထားနေ ပြုလုပ်သူအနေနဲ့လည်းမှတ်ထားတယ်။ဩခံစားသူအနေနဲ့လည်းမှတ်ထားတယ်။ဒါက conventional truth လို့ခေါ်တဲ့သမုဒိသစ္စာပဲကြတော့လူတယောက်ဟာကုသိုလ်တွေလုပ်တယ်။အဲ့ဒီကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးကိုခံစားရတယ်ဒါသမုဒိသစ္စာပဲလို့ပြောတယ်။နော်သမုဒိသစ္စာပဲ။ဒီလူကကြောက်ဆောက်လူတယ်။ကြောက်ဆောက်လူတွေတဲ့ကြောင့်ကုသိုလ်ရတယ်။နောက်ဘဝမှာချမ်းသာဒုက္ခရတယ်။ပြုလုပ်သူ။ ဘသူကကမ္မထန်ထိုင်နေကမ္မထန်ထိုင်လို့တရားတို့ရတယ်ဒါကအမှန်တရားမဟုတ်သေးဘူးမှန်တရားက absolute truth လို့ခေါ်တယ်လုံးဝအမှန်တရားကကျလို့သူမရှိတော့တဘာဝတရားတသက်ဖြစ်နေတာအဲဆိုလို့အဲ့ဒါကြမှာထွက်လန့်တွေ့ပါနှုတ်ဆိုရင်ဒီထဲမှာပြိမိနေပါနော် exit ဆိုတာဘဝတရားကထွက်ဖို့အတွက်ခုနက တဝါရှိတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့နဲ့တွေ့နေပိတ်ပြီးနေမှာထပ်ပေါက်ကြီးတွေပိတ်တယ်အဲကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားကထပ်ပေါက်ပေးတဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒီအတွေ့မတွေ့နဲ့ဖြောင်းသဗ္ဗိဓမ္မနာလံအပိနိဝေဒယအထိပယ်ကဓမ္မအလုံးဟာငါဟာလို့ငါလို့မသားဘူးမသိဘူးစိတ်ထဲမှာတွေးထားဘူးမသိဘူးဖေအားရပြောတာနော် အဲ့တော့ဘာဖြစ်လို့မတင်တာလဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါကိုတော့ရှင်းမပြဘာဖြစ်လို့မတင်တာလဲဆိုအထက်ကရာအကဖြည့်ဆွဲပြီးတော့ရှင်းပြတယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လို့တဲ့ဟုတ်တော့လားကိုထင်းတဲ့အတိုင်းဘာတစ်ခုမှမဖြစ်ဘူးကိုထင်းတာမဖြစ်ဘူးကိုကထင်းနေတာတရားလို့ထင်းတာမဟုတ်ဘူးကြည့်လိုက်တော့တရားရှာလို့မရဘူးတခုခွဲခြားစိတ်ပြကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ ကျွတ်လို့သူစားမရှိတော့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့အကြောင်းတွေနဲ့ပေါင်းဆက်ထားလို့ဖြစ်နေတာလားဖြစ်တယ်ဘယ်ရပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုချင်းခေါင်းကောက်ပြီးပြောလို့မရဘူးနော်အလုံးပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အကြောင်းပြတာဖြစ်တယ်မမဲလှူတဲ့တန်းနဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မှလူတွေပြောတယ်ဒါကအလှူတကာဒါကအလှူအမှား conditional truth မှာပြောလို့ရတယ်ဒါလူတကဒါလူ absolute truth ကျတော့အလူတကဘာတူလဲအလူမှာဘာတူလဲဆိုလိုက်ကြည့်ပဲဆိုလို့ရှင်တကယ်လူတာကဘာတူလဲလို့မေးရင်တတတရားရဲ့အလောဘရဲ့စေရနာရဲ့ပစ္စည်းဝတ္ထုရဲ့ဒါတွေကလူလိုက်တာလေဟုတ်တယ်မလား ဒါတွေဖြစ်လို့သူ့ကိုလှူတကာခေါ်လို့ရတာဒါတွေမဖြစ်တဲ့လူကလှူမလားသူ့ဘူးလှူတယ်ဆိုတာတထာစေရနာအလောဘမေတ္တာစတဲ့ထိတော်ဝတရားတွေကပေါက်ဆက်ပြီးတော့လှူမှုဆိုဖြစ်သွားလေသူတို့ကိုဖယ်လိုက်လို့လှူသူဆိုတာရှိနိုင်မှာမလားရှိနိုင်ဦး absolute truth လို့ခေါ်တဲ့ ပရမတ္ထသစ္စာလေးနဲ့ပြောလို့ရှိရင်အဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုမရှိဘူးအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ပြီးတော့ကိုကအဲတယ်လို့ထင်တယ်မမြဲဘူးကိုကထာဝရချမ်းသာမယ်လို့ထင်တယ်မချမ်းသာဘူးမမြဲမှုကမြဲနောက်ရှက်နေတယ်မမြဲဘူးဆိုတာအချိန်မလပြောင်းလွယ်နေတယ်အခုပဲကြည့်လေတရားစာဟောတော့ကိုနိုင်အခုကိုနိုင်ခွဲတော့ရွှေ့နာလေအားလုံးရွှေ့နာ တခုတည်းမဟုတ်တော့သွားနေတာဖြစ်နေသေးတယ်ကြောင့်ဘယ်သူမှဂိုင်းထားလို့မရဘူးဒါကြီးရှိမတူကောင်းငင်ကနေရက်လည်းရွေ့တာဘယ်သူမှရက်ထားလို့မရတော့တဘာဝတရားကြီးကအဲ့တည်းပဲရွေ့ပြီးတော့ပြောင်းရွှေ့နေတာသာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပြဲတယ်လို့ထင်နေပြီပဲမပြဲဘူးအမြဲသည့်အတွက်ကြောင့်ရှင်းနှက်เสียမကောင်းဘူးဒုက္ခ ကိုလုံးရင်ဖြစ်တယ်လို့ထင်နေတယ်အကြမ်းဖြင့်စဉ်းစားကြည့်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိတိုင်းလှုပ်လို့ရမရဘူးလေဖြတ်တာတဲ့လူတယောက်သူလည်းမြောက်ချင်တယ်မြောက်လို့မရအဲ့တော့မြောက်လို့ရနေတာသူလှုပ်လို့ရတာမဟုတ်ဘူးသဘာဝတရားတွေကအကြောင်းကျိုးညီညွတ်နေလို့လှုပ်လို့ရတာသူစွမ်းဆောင်တာမဟုတ်ဘူးလေဆိုတဲ့ဝါရော့တဲ့စိတ်စိတ်ကနေပြီးတော့ ဝါယောဓာတ်ကိုဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဝါယောဓာတ်နဲ့အစွမ်းအားကြောင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ကြွက်သားတွေပဲလှုပ်ရှားပြီးတော့လှုပ်ရှားလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုလူတွေကထင်တယ်ငါလှုပ်တယ်ငါလှုပ်ချင်တာလှုပ်လို့ရတယ်နော်အတ္တလို့ထင်နေကြတကယ်ကတော့အနတ္တကိုဖြစ်ချင်တာဘာကူမှဖြစ်ဘူးသူကိုချစ်ဖြစ်ချင်တာနဲ့တိုက်ဆိုင်သွားတာသာရှိတယ်နော်ကျမကြီးကောင်းနေတယ်ခြေနေကောင်းနေတယ်ဆိုရင်တိုက်ဆိုင်နေ ကိုကဖြစ်ချင်တာနဲ့ဖြစ်သွားတာဖြစ်နိုင်တာနဲ့တတ်ဆိုင်တယ်အဲ့လိုဆိုလို့လေပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်အနတ္တဆိုတာအဲ့ဒါကိုပြောစပေချံကမှာဝတ္တဝတ္တနာအဝတ္တဝတ္တနာဝတ္တဆိုရဲကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအတိုင်းဝတ္တနာဖြစ်စေနိုင်ကိုလိုကြဘာမှတခုမဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ရသော်ပြားကဟောတာတဘာဝတရားဟူသမျှကို ငါဟာလို့ဘယ်တော့မှစိတ်ထဲမှာမှတ်ထားဖို့မသိဘူးဒါလေးတစ်ခုကမှတ်ထားဖို့လိုတယ်ကိုကိုဒါတွေးနေဒါတရားပဲနော်တရားဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလိုက်ရှာနေတွေးမှာမဟုတ်ဘူးတရားဆိုတာတရားပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့သင်ပြချက်ကရှုံ့နံတရားမှန်သမျှသည်ငါလို့လည်းမတွေးတဲ့နဲ့ရဖြစ်တယ်ငါဟာလို့လည်းမတွေးတဲ့နဲ့ရဖြစ်တယ် ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတာကိုထက်ကရာကအကြောင်းပြတယ်ထင်းတဲ့အတိုင်းမဖြစ်လို့ရဲမယ်လို့ထင်းနေမမြဲဘူးထာဝရတည်တတ်နေတယ်လို့ထင်းနေမဟုတ်ဘူးသူကရွေ့နေချမ်းသာတယ်လို့ထင်းနေမဟုတ်ဘူးတင့်တယ်တယ်လို့ထင်းနေမဟုတ်ဘူးကိုပိုင်တယ်လို့ထင်းနေမဟုတ်ဘူးကိုထင်းတဲ့ဟာနဲ့တလွဲပဲဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ငါရဲ့ဟာလို့ သူ့မို့ငါလို့တတ်မှတ်ဖို့မသိတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဆိုတာဒါဗုဒ္ဓရဲ့ message တခုပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်မဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီ message နဲ့တွားရမယ်နော်ဒါခိုက်လိုက်နေပဲပြောမဲ့ဆိုရင်ဒါလမ်းပြကျဲပဲကိုရှာမဲ့မဲ့ကလာကိုဒီလမ်းမှန်နဲ့တွားရမယ်အဲ့လိုမဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုတွားတဲ့လမ်းလမ်းမပေါက်ဘူးတေချာပေါက်ပဲလမ်းမှနေမှတေချာတယ်ဒါတွေနဲ့တွားနေလမ်းမှမယ် ဘာကြောင့်လမ်းမှာတော့ဆိုဩငါတရားဘယ်နှနိုင်ထိုင်နေနေလို့ဩငါတပါးရီကကောင်းတယ်လို့တရားထိုင်ရင်ဘာတွေတွေ့တယ်လို့ဒါတွေပဲစိတ်ကဆွဲလာပြီးပြီးရင်သွားပြန်တယ်အဲ့လိုတွေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်သတိထားအတိညာမှန်းနေဖို့လိုတယ်ပေါ့မမှန်လို့ရှိရင်ဒါကြောင့်လွဲနေမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်သဗ္ဗေတ္တမနာလံပိဋိဝေသ အဲ့ဒါကိုအရင်မှတ်ထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒါလို့ချဘူးတယ်ချဘူးပြီဆိုတော့ရှေ့ဆက်လို့ရှုတရားနဲ့တရားတွေကိုဆက်ပြီးတော့ရှုသွားတာဆက်ရှုတဲ့အခါမှာတဘာဝတရားကိုတဘာဝတရားရဲ့ individual characteristic လို့ခေါ်တဲ့တဘာဝလက္ခဏာကိုသိတယ်ဥပမာဖတ်တာဆိုလို့ရှိရင်အာယုန်နဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လက္ခဏာ ဝိရဏဆိုတာခံစားတဲ့လက္ခဏာတင်ညာဆိုတာမတားတဲ့လက္ခဏာသင်္ခါရခဏဆိုတာစိတ်ဆောလှုပ်ရှားတဲ့လက္ခဏာဝိညာဉ်ရဲ့ခဏဆိုတာအာယုကိုသိတဲ့လက္ခဏာရူပခဏယုတ်ဆိုတာဒီနေ့ရှားရှားဖောက်ပြပြောင်းလဲသွားတဲ့လက္ခဏာအဲ့ဒီလက္ခဏာတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားဘယ်ဟာယုတ်ဘယ်ဟာတန်အသေးစိတ်ခွဲခြားသိအဲ့ဒါကိုရသဗျာကဆက်ပြီး ဣဒ္ဓမောလနာဘိက္ခုနောတုတံဟောတိသဗ္ဗေဓမ္မဘုရားအာသာသနာကယဟန်တော်တပါးဟာဒါကိုသင်ထားတယ်တဲ့သူတဘာဝတရားအလုံးသိငါငါဟာလို့မှတ်သားဖို့မသိဘူးဆိုတာလေးကိုသင်ထားပြီးတော့တဲ့သောတပ္ပံဓမ္မအပိသနာတိအဲ့ဒီတရားအလုံးဆိုတာကိုသူသူတယောက်ချိုးစားတယ် ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတာတွေအားလုံးသိအောင်ကြိုးစားလိုက်ကဲပါရီရှိတော့ဆိုအကုန်လုံးသိဖို့ဆိုတာတွေ့တာမဟုတ်ဘူးလေမနေ့ကပြောတယ်ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့မယ်ရုပ်နဲ့ဆိုရင်တွေ့တဲ့ကုဆိုရင်ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့မယ်နန္တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်စိတ်တွေ့နိုင်တယ်စိတ်ခံစားချက်ဆိုတဲ့ဝေဒနာတွေ့နိုင်တယ်တင်ညာဆိုတဲ့မှတ်သားမှုတွေ့နိုင်တယ်ဟောတခုတော့တွေ့နေအကုန်လုံးရည်တွက်တတ်ဖို့မလို့ပြောတာမဟုတ် နော်ခန္ဓာကိုယ်မှာကြည့်လိုက်တယ်မနေ့ကဓာတုကမ္မထာမှာပြောတာအဲ့ဒီမှာပထဝီဓာတ်ဆိုတာနော်အားရဒေတာပြောတယ်ဒေတာအတုံးခဲသဘောအဲ့ဒါကိုငါလို့မမှန်တယ်ငါလို့မမှန်တယ်ဒီ message ကစိတ်ခံစားချက် ကျင့်တဲ့စိတ်ခံစားချက်မကျင့်တဲ့စိတ်ခံစားချက်စိတ်ခံစားချက်တွေဖြစ်လာလို့ရှင်လေငါရဲ့စိတ်ခံစားချက်မဟုတ်ဘူးဝေဒနာရဲ့ခံစားချက်သာဖြစ်တယ်ငါမပါဘူးဒီထင်ဝေဒနာကပဲခံစားတာမှတ်သားတယ်ဆိုရင်ငါရဲ့မှတ်သားတာမဟုတ်ဘူးငါမဟုတ်ဘူးတင်ညာရဲ့မှတ်သားချက်စစ်စော်တဲ့လုံလပ်ပြုတဲ့သင်္ခါရရဲ့လှုပ်လှုပ်ဆောင်အယုံကိုသိတဲ့ဝိညာဏစိတ်ရဲ့လှုပ်ဆောင် အဲ့ဒီလိုရှုပ်ဟာလည်းငါမဟုတ်ဘူးဝေဒနာလည်းငါမဟုတ်ဘူးတင်ညာလည်းငါမဟုတ်ဘူးသင်္ခါရဝိညာဉ်တို့လည်းငါမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးသောဝတရားတက်တဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်သွယ်ပြီးဖြစ်နေတာလို့သောဓမ္မအပိသနာတိအဲ့ဒီလိုတည်တည်ချာချာသိလားသောဝတရားတွေကိုသဘာဝအတိုင်းသိရလို့ပြောအဲ့ဒါကိုပြောတဲ့အခါမှာ ပစ္စတလက္ခဏာတန်လက္ခဏာထဝတိတာဆိုပစ္စတလက္ခဏာဆိုဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်သူ့ရဲ့ဘုံတရံအမှတ်သားလေးတွေရှိတယ်လူလည်းကိုယ်ပိုင်အမှတ်တွေရှိကြတယ်နော်တရဝတိုင်းမှာကိုယ်ပဲအမှတ်သားရှိတယ်အဲ့ဒါကိုလက္ခဏာလို့ပြောတာလက္ခဏာကနှမျိုးခွဲရမယ်ပထမက individual characteristics ကိုယ်ပိုင်အမှတ်သားရှုပ်ဆိုရင် ဟောပြန်ပြောင်းလဲတာတယ်ဝေဒနာဆိုရင်ခံစားရတယ်တင်ညာဆိုဒါအကိုပဲအမှတ်သားဒါဒီအမှတ်သားတွေ့ခြင်းဒီတရားကိုတွေ့ခြင်းပဲဖြစ်တယ်မသားရှုတော့ပါလေကြည့်ပထဝီဓာတ်ကိုကြည့်ပဲဆိုရင်ကက္ခလလက္ခဏာပြောတယ်ပါတယ်မာတယ်ဒုံခဲသဘောအဘောဓာတ်ဆိုလို့ရှိရင်အပန္နနာဖွဲ့စည်းတတ်တယ် အပန္နနာဖွဲ့စည်းတတ်တယ်နောက်တစ်ခါယူစည်းတတ်တယ်တရားဝဏလက္ခဏာတိဇောဓဆိုရင်ပူတယ်ဒါတိဇောဓရဲ့လက္ခဏာဝါယောဓဆိုရင်လှုပ်ရှားတယ်ရွေ့ရှားတယ်တွန်းကန်တယ်ဝိထပနာဓာတုရဲ့သဘာဝလက္ခဏာအဲ့ဒါကိုပြောတာသောတပ္ပဓမ္မအဘိသနာတိကုသနာမရှိတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကိုတစ်ခုစီတစ်ခုစီတွေ့ရတယ် ဓာတ်ကြီးလေးပါတွေ့တယ်စိတ်ခတ်သားခြင်းဝေဒနာတွေ့တယ်ဘာပဲတွေ့တယ်တွေ့ပြီဟုတ်ပြီတွေ့လာပြီတဲ့အခါမှာသဗ္ဗဓမ္မအပိညာယသဗ္ဗဓမ္မပရိသနာတိပိုင်းပိုင်းခြားခြားသိရမယ်နော်အပိသနာတိနဲ့ပရိသနာတိကဘာထူလို့ဆိုအပိသနာတိကသဘာဝတရားကိုလက္ခဏာရှုတော့ငါဆုပ်ကင်ပြီးတာညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်ညာတပရိညာ သဘောဝတရားရဲ့လက္ခဏာကိုစပြီးတော့ကြိုင်မိတယ်သဘောဝတရားကိုမိလိုက်တာနဲ့အကြောင်းကိုလည်းသိသွားတယ်ဉာဏ်စင်နဲ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမရူပပြိစေရဉာဏ်နဲ့ပစ္စယပြိကဉာဏ်ဒါဝိပဿနာရဲ့ foundation ပဲဒီနှစ်ခုအရင်ဖြစ်ရမယ်အိဋ္ဌဒုက္ခအစမှာမဟုတ်ဝိပဿနာအထောက်လို့ရှိရင်ကိုသိတဲ့တရားကို ပိုင်မဲ့နဲ့နဲ့တည်အောင်ကြိုးစားမယ်ဒါကိုဆိုလိုတယ်နော်အဲ့ဒါညတာပရိညာညတာပရိညာဆိုတာတချို့ကသိညာသိလို့ပြောတယ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးပညာပဲဒါနော်စာထဲမှာပညာလို့သိသိချာချာဆိုထားတယ်အဲ့ဒါစာနဲ့ပေနဲ့မကိုက်ဖက်နဲ့ပြောတာတွေလည်းရှိတတ်တယ်အတတိထားဖို့ပြောပြတာနော်တတိထားဖို့ပြောပြတာ ကိုယ်အကြိုက်နဲ့တွေ့ရင်လူဆိုတာလက်ခံတယ်ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေကိုယ်အကြိုက်နဲ့တွေ့ရင်ဟုတ်တယ်ထင်သွားအဲ့ဒါလလွဲတတ်တယ်စာကမတတ်တင်ထားတာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ရူပဗေဒဘာသာယတုဓာတုဗေဒဘာသာယတုဆိုလက်ထဲဝင်ပြီးတော့လုပ်ရင်စာတိုင်းလုပ်ကြတာပဲလေအလုံးအနိစနစ်တိုင်းသွားရမှာ ဒါရီယာဖျားပေးတဲ့နိစ္စတိတွေပဲသောတပ္ပန္တမအဖိစာဒတိလက္ခဏာရှုတော်ငါသိတယ်အကြောင်းတရားရှုတော်ငါသိတယ်ဒီနှစ်ခုသိတော့ညာတပရိညာလို့ခေါ်တယ်တပ္ပန္တမအဖိညာယတပ္ပန္တမပရိစ္ဆဒတိသိပြီးတဲ့နောက်မှာပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိတယ်ဆိုတာဘာအရုံးဆိုလို့ရှိရင်ရဲသလားမမြဲဘူးလားဒုက္ခလားဒုက္ခလား အတ္တလားအနတ္တလားပိုင်ပိုင်ခြားခြားသိသွားတာအဲ့ဒါပြိဿနာတိအဲ့ဒါကိုစာပေကျမ်းကကျတော့တိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ်ဆုံးဖြတ်တယ်ဆုံးဖြတ်တဲ့အသိဖြစ်သွားတယ်အာဒါရဲ့မမြဲဘူးဒါဒုက္ခပဲဒါတတ္တပဲလို့သိသွားတယ်အဲ့ဒီသိပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာကိုပရိသနာတိလို့ပြောတယ်ဒီနေရာမှာအဲ့ဒါတိရဏပရိညာလို့ခေါ်တယ် ဒါလေးနှစ်ခုမြတ်စွာဘုရားအစဆုံးဟောလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဖြီးကင်းနာတွေအတွက်ပါလို့အပ်တယ်ဒါတရားဆိုတာတက်တလုံးအထောမှာမလေးဒီသိညာသခါလေးပြီးရင်တရားရသွားတယ်လို့တော့ပါအောင်မေးတယ်ရအောင်ကြိုးစားမှာဘယ်လိုလုပ်ရလဲဆိုတာသိဖို့အရေးကြီးတယ်နော်သင်ကြဖို့ရအရေးကြီးတယ်မသိမဲနဲ့အထုတ်ရင် how to drive ကားပဲလို့မောတယ်မသိမနဲ့ကားတက်ပေါင်းကြည့်ပါလားဟိုတိုက်တိတိုက်တိုက်ပါပဲရှိပြီကားတော့မှာပဲကားအကြောင်းမသိချင်နေပြီစီ how to drive တော့သိအောင်လို့အခုဟာ how to drive ကိုပြောနေတာနော်ဝိပဿနာနဲ့အထောက်ရင်ဘယ်လိုထောက်ရမလဲဆိုတော့ပြောတာအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါမပြေဝဲနဲ့မှတ်ဟဲ့မှတ်အဲ့ဆိုဘာမှမသိတော့မှတ်ချရတယ်မှတ်မှတ်ချရတယ်မှတ်ပြီ ဘာတွေဖြစ်ကုန်လို့ဆိုတချို့စားကြတာကနာစားရကယုတ်ဆိုတာမှတ်လိုက်တဲ့အခါသူစိတ်ထဲမှာပေါ်လာတာစားကြတာကပန်းသီးဆိုဖြစ်သွားအဲ့အဲ့လိုကြတော့လွဲမှာကုန်တယ်ဟိုအတွေးတွေလွဲမှာတတ်တာကိုပြောပြတာပါအဲ့တော့အဲ့လိုမဖြစ်ဖို့ရအတွက်တည်တည်ချာချာသိဖို့ကာမောင်းတဲ့နေပြီဆိုရင် how to drive ရင်းသိရမယ် ကားစိတ်ပိုင်းတွေကိုနားမလည်ခြင်းနေပြီဘယ်လိုအသုံးချလဲ how to drive ဒီကရိယာဘာအတွက်သုံးချဒီကရိယာဘာထလောက်တော့သိရဘယ်လိုမောမလဲဆိုတာအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ပြီးဆိုရင်ဘယ်လိုအထုတ်ရမလဲဆိုတာကိုရည်သိရမယ်ဒါအကျဉ်းချုပ်ပြအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထုတ်ရင်ပိကိနာတွေအတွက်ဝိပဿနာရဲ့ဝိပဿနာတရားအမထုတ်ရအမထုတ်ခင် ဆိုတော့တစ်ပစ်တွေဆိုင်တဲ့အစာအုပ်တစ်ခုဆောက်တယ်အစာအုပ်တစ်ခုဆောက်တယ်ဆိုရင်ပထမဘာရှာရမြေခွဲရှာရဟုတ်တယ်မလားမြေခွဲရှာအစာအုပ်ဆောက်မဲ့နေရအရင်ရှာမြေခွဲပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘာလုပ်တော့ဖောင်ဒေးရှင်းချဆောက်မဲ့ပုံစံဖောင်ဒေးရှင်းချပြီးတော့မှပင်တင်အစာအုပ်တက်တယ်သုံးခုရှိတယ်နော် အခုလည်းဝိပဿနာတရားအထုတ်ပဲဆိုမြေခွက်ကိုရှာမြေခွက်ကပါတော့ဆိုဝိပဿနာတရားရဲ့အာယုကပါရိတ်တယ်ဘာကိုကြည့်ရမှာလဲဆိုဝိပဿနာတရားရဲ့အာယုကဒါသူအဲ့ဒါကိုပညာပုမိလို့သုံးတာဝိတ္တုဒီဘက်ကပညာပုမိဆိုတာဝိပဿနာလေ့ကျင့်ရမယ်ဝိပဿနာတိဆောက်မယ်နေရာလို့ပြောတာပုမိဆိုတာ crown ပေါ့နော် crown of wisdom wisdom crown ကိုပြောတာ crown of wisdom fee of wisdom သူတို့ဆိုလို့တယ်ဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်အစာဥဆောင်မယ်ဆိုရင်မြေခွက်ကိုအရင်ကြည့်ညှိအဲ့ဒါလိုပဲဝိပဿနာတရားအထုတ်မယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာရဲ့အာယုလေးကိုအရင်သိအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါကိုဝိပဝိသုဒ္ဓိမမပညာဖူမိဆိုပြီးတော့ပြောတာ အဲ့ဒါပညာပုဂ္ဂိယပါတွေတော့ခန္ဓာ၅ပါးအကြောင်းအာယတနာ7ပါးဓာတ်18ပါးသစ္စာ4ပါးဣန္ဒြေအော်22ပါးပဋိစ္စသမုပ္ပါပဋိစ္စသမုပ္ပါဒနဲ့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒအဲ့ဒါတွေကပညာပူမိပဲ အဲ့ဒါတွေကိုပထမသင်ရမယ်သင်နာဟာတုဒ္ဓမယညာသင်ခြင်းနဲ့သိခြင်းနဲ့ဆက်ဆက်ရမင်္ဂနဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုသင်တာဖြစ်တယ်ဒီမှာလွယ်လွယ်မှားမှုဖြစ်နိုင်တယ်သင်တဲ့အခါမှာမမင်္ဂကသင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါပညာဘူမိဆိုတာအချင်းချုပ်ပြောရင်ယုံနဲ့နံသိပညာဘူမိပဲဟော ဝိပဿနာတိဆောက်ခြင်းယုံတဲ့ပုံမှာတိဆောက်မယ်အချင်းညုတ်ပြောမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာပညာရဲ့တိဆောက်ရမယ်နေရာသည်ယုံတဲ့နာပေါ်မှာတိဆောက်ရမယ်အဲ့တခြားနေရာသွားဆောက်လို့မရဘူးနော်ဝိပဿနာဆောက်ကြီးတစ်ခုဒီအတိအကျကြီးထူတော်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုံနာရှုံနာကိုနှစ်ခုချက်လိုက်ရင်ခန္ဓာ၅ပါးခန္ဓာ၅ပါးကိုထပ်ချက်ရင်အာရဏ၁၂ပါးတူတူရဲ့တရား အာရဏ7ပါးကိုထပ်ချက်ရင်ဒါ78ပါတခါအကြောင်းအကျိုးရှုတော်ကကျုရင်သစ္စာ၄ပါအဲသစ္စာ၄ပါမှာဒီခန္ဓာအရဏတတ်တွေကိုပဲဒီမျိုးစုံနဲ့ထပ်ခွဲတဲ့အခါအင်ဒရီ22ပါအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ပြီးတော့ဟောရကြတော့ပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်အဲ့ဒါတွေဟာဝိပဿနာရဲ့ဝိပဿနာအထုတ်မဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်တွေအခြေခံအားဖြင့်သိရှိနားလည်ရမယ် how to drive how to practice vipassana ပဲအဲ့ဒါတွေကိုရည်သိရမယ်လို့ပြောတာအဲ့ဒါမသိမဲ့နဲ့သွားမှန်ပါရိမှန်တယ်ခုနတို့စာကျင်နာပန်သီတွေဖြစ်ကုန်ပြီတွေ့မှတ်တတ်တယ်အဲ့ဒါအဲ့တော့အဲ့တော့ဒါတွေ ညာနာပြိစီယတင်းနဲ့ဆိုတာဘာလို့တာတော့ဥက္ကဟဆရာစီကမှတ်ယူတယ်ပြိပု္ပ္ပာမရှင်းတာတွေထပ်မေးတယ်အခုခေတ်ကျတော့မှတ်ယူတယ်လေ့လာတယ်ဖတ်ရှုတယ်ဆွေးနွေးတယ်ကိုယ်အသိဉာဏ်ရှင်းတော့ဒီတရားတွေကိုခေါင်းထဲမှာရှင်းနေအောင်မှတ်တတ်အောင်လုပ်အဲ့ဒါက ဝိပဿနာအဆောက်အဦကြီးဆောက်ဖို့ပြုပြင်ခြင်းပဲဖြစ်တယ်။နော်ပိကနာရီအဲ့ဒါစလုပ်အောင်။ပြီးပြီဆိုတဲ့ကဘာလုပ်အောင်။အဲ့ဒါပြီးလို့ရှိရင်ပညာမူလလို့ခေါ်တဲ့ဟာနှစ်ခုရှိတယ်။ဝိပဿနာအဆောက်အဦဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် foundation ကိုအရင်ကောင်းကောင်းချ။ဝိပဿနာရဲ့ foundation တစ်ခုဆိုတာဘာတော့တိလဝိတ္တုဒ္ဓိနဲ့စိတ်ဓာဝိတ္တုဒ္ဓိဒီနှစ်ခုอ่ะအဲ့ဒါကို ပညာမူလလို့ဝိသုဒ္ဓိမမှာသုံးထားတယ်ပညာဖူမိပြီးရင်ပညာမူလပညာရဲ့အခြေအမြစ် foundation ဟောအဲ့ဒါကိုတိဆောက်မယ်အဲ့တော့ဝိပဿနာတရားအထောက်အမဲ့ဆိုရင်နံပါတ်1သီလစင်ကြအောင်လုပ်လိုက်အကြာကြီးလှုပ်ရှားမလို့ဘူးเนาะသီလစင်ကြဘူးဆိုတာကြာကြာလှုပ်ထားတဲ့ကြာရှိကသီလစင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင် သီလမစင်ကြယ်ခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲတစ်ချိန်တုန်းကလူတွေမြောင်များဆိုအသက်လာတဲ့လူတယောက်ကပ္ပထာအထုတ်ကြည့်ကပ္ပထာအထုတ်ရပါပေါ်လဲမဟုတ်တာတွေလှုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဒီတရားထိုင်လိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေအကောင်နဲ့ဝင်လာကြားထိုင်လို့မရတော့ရှင်အင်္ဂုလိမာလာကိုပြောပြအဲ့ဒီတိုင်းသာမှတ်တာ အဲကြောင့်မို့ကိုချင်းသိလားဆိုတာကြာရှိစွာကဆောက်တည်လာတဲ့ကိုချင်းသိလားလဲဆိုရင်ပို့ကောင်းတယ်အကယ်၍ပုထုဇဉ်မို့အမှားတွေအများကြီးလုပ်ခဲ့တယ်ခုတော့အမှန် restore ပြန်လုပ်မယ်ကိုကိုပြုတ်ပြစ်မယ်ဆိုရင်ပြင်းတော့မကြသေးဘူးနော်ပြင်းမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတိလာပေါ်မှာပဲချိန်ခံတိလာမစင်ကြလို့ရှိရင်တရားထုတ်လို့ကိုမရတာရှင်အင်္ဂုလိပါလား ဟောရဲမှာတောဘုဒ္ဓမြလှုပ်ပြီးလူရိတ္တသူ့ရဲ့ရွေးချက်ကလက်ညှိုးပေါင်းတစ်ထောင်ပြည့်ဘူးလူတယောက်မှလက်ညှိုးတစ်ထောင်ပဲယူမှာဆိုတော့လူပေါင်းတစ်ထောင်တတ်ရမယ်အလုပ်ပဲသူဟာနော်အဲ့ဒီမှာသူလူတွေလိုက်တတ်တယ်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားကိုသဘောကျသွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကငါရက်နေတယ်မင်းရက်ဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသဘောကျတယ် အဲ့ဒါနဲ့သူကသူ့အလုပ်တွေရပ်လိုက်တယ်ဆက်မလုပ်တော့ရပ်လိုက်ရပ်ပြစ်လိုက်ပြီသူ့လက်နဲ့တွေအကုန်လုံးနှုတ်ပြစ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားရှေ့ထူထောင်ဘုရားကယဟန်ဖြစ်ခွင့်ပြုလိုက်တော့ကြောင်းပါသွားတယ်ဘုရားပေးတဲ့ကမ္မထံကိုသူအထောက်တယ်ဘာတွေပေါ်လာတော့ဆိုရင်သူလှုပ်ခဲ့တဲ့ပုံရိပ်တွေအရှူရှူရှူရှူကောင်းတယ်ပဲဝင်လာ invade ချင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာတာဖိတ်ခေါ်လာမဟုတ်ဘူး အဲ့ဒါကို impatient လို့ခေါ်တာပေါ့ချူးကြော်ဝေရောက်လာတယ်နော်ချူးကြော်မှုဆိုပြောကြတယ်ခေါင်းထဲမှာအဲ့ဒီသူလုတ်ခဲ့တဲ့လုတ်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကခေါင်းထဲမှာအကုန်ချူးကြော်လာတယ်သူလိုက်ပြီးတော့ဒါနဲ့ခုတ်တာတွေပြေးကြလွှားကြအိုးအော်ကြဟိကြကိုကြရေးကြ။အော်အဲ့ဒါတွေကကောင်းတဲ့ပေါ်တယ်သူဘယ်လိုလုပ်မှတရားထုတ်လို့မရဘူး။ အချိန်သာကုန်သွားရောအဲ့ဒါတွေလည်းပဲခေါင်းရှုပ်ထားလိုက်ရ။အော်ဟဲ့တန်နေညင်းညူတန်နေဒါတွေပဲကြာပြီလို့သူက။အဲ့ဒါတကယ်ဖြစ်တာနော်။နောက်ကြတော့မြတ်စွာဘုရားကနှီးပေးတယ်။မင်းသင်္ကန်းဝတ်လိုက်တဲ့နောက်မှာဘယ်သူမှမတတ်တော့ဘူးမဟုတ်လား။အဲ့ဒါကိုပြောတာအရိယာယသာတိယသာတော်ဆိုတာ။ရံဖြစ်လာတဲ့အချိန်ကစပြီ။နာဘိသနာမိသင်္ဆိတ်္ဆပါဏစီဝိတော ရွှေချက်ရှိရှိနဲ့ပဲတတဝါကိုမမတတ်တော့ဘူးတတ်တယ်လို့သူကောင်းတယ်မှရှိတော့သိကြပါဘသူမှမတတ်ဘူးဆိုအဲ့ဒီအပိုင်းလေးကိုမြတ်စွာဘုရားမင်းဒီပိုင်းလေးကြည့်ဟိုတိတ်ကလေးမေ့ထားလိုက်တော့သင်္ကန်းဝင်လာတဲ့အချိန်ကတားတယ်အဲ့ဒီကြမှာအတော်အသင့်ခေါင်းရှင်းသွားတယ်အဲ့ဒါသီလဝိသုဒ္ဓိပဲအဲ့ဒါမရှင်းမနဲ့အမားတွေအများကြီးလှုပ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတရားထိုင်လို့မရကုန်မရဘူး သေချာပါဘူးနော်ဒါတွေပဲတွေ့နေမှာပဲဖြောက်ဖို့ဆိုတာလွန်ခက်တယ်ကိုလုခဲ့တဲ့အမှားတွေဟာပြန်ပေါ်နေတာပဲပြဲတာအဲ့ဒါကိုဝိပတိတာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတွေမပေါ်အောင်ထိန်းချုပ်နိုင်ရမယ်ခုနအခုရှင်ကုဏိမာလာကိုနှီးပေးတဲ့အတိုင်းပဲဒီကနေ့ကစာပြီးကဒါတွေမလုပ်ပါဘူးဖြတ်လိုက်လုံးဝဖြတ်လိုက် ဖြတ်ပြီးတော့ဒီနောက်ပိုင်းတန်ရှင်တဲ့အခြေလေးကိုကြည့်ဒါကြောင့်မို့ကမ္မထာတော့ပဲဆိုသီလဆောက်တည်လိုက်ဆောက်တည်လိုက်ပြီးတော့အခုအာကိုကိုခုပစ္စခဆက်ဆက်ဘယ်သူမှငါဒုက္ခမပေးဘူးငါသီလလုံးနေတယ်လို့စိတ်တပါနှလုံးအဲ့ဒီပုံမှာသီလဆိုတာ happiness or innocence သီလကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အပြစ်ကင်းတဲ့ချမ်းသာရတယ်အဲ့ဒါသိအရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့် foundation ဆိုတာဝိပဿနာရဲ့ foundation ဝိပဿနာမူလပညာမူလဆိုတာသီလဝိသုဒ္ဓိတဲ့အဲ့ဒီသီလဝိသုဒ္ဓိရှိပြီဆိုတဲ့အခါကျမှခုနစိတ်တဝိသုဒ္ဓိတမာရိယနိုင်တယ်စိတ်တဝိသုဒ္ဓိဆိုတာတမာရိကိုပြောတာကိုယ်စိတ်လေးကိုကမ္မထာအာယုပေါ်မှာစူးစီးပေးလိုက်တဲ့အချိန်လေးပါအလွယ်တကူရသွားတယ်။ဒါမို့စိတ်တဝိတ္တုဆိုတာဥစ္စာရသမာဓိနဲ့အပ္ပဒသမာဓိ ဆံရသည့်ထီအောင်ရှိတဲ့တမာရီကတော့ခိုင်မာတယ်ဆံမရခြင်းနေဆန္ဒကတ်သွားလောက်အောင်တည်ငြိမ်တဲ့တမာရီမျိုးရသွားရင်ဝိပဿနာသွားလို့ရတယ်သို့မဟုတ်ခဏိကတမာရီခိုင်တန်နေဒီမှာတည်တတ်သွားတဲ့တမာရီရှိရင်လည်းဝိပဿနာလုပ်လို့ရတယ်တမာတိက၃မျိုးရှိတယ်နံပါတ်1ကခဏိကတမာတိဆိုအခိုင်တန်အခိုင်တန်လေးတွေမှာတည်သွားတဲ့တမာတိ ဥပ္ပစာရတဘာတိဆိုတာဆံရဲ့အနိမဖြစ်တဲ့တဘာတိနောက်တစ်ခါအပ္ပနာတဘာတိဆိုတာဆံအဆင့်ရောက်သည့်ထီအောင်ဒီတည်ငြိမ်သွားတဲ့တဘာတိစွတ်တတ်ထားသလိုဖြစ်သွားတယ်ခိုင်မြဲသွားတဲ့တဘာတိအဲ့ဒီတဘာတိ၃မျိုးမရှိဘဲနဲ့ဝိပဿနာဆောင်ဖြစ်မှုတစ်ခုဖြစ်ရအဲ့တော့စဉ်းစားရမှာတိလဝိတ္တုမဖြစ်ပြရင်စိတ်တဝိတ္တုမဖြစ်ဘူး တချို့ကတော့ဆင်ခြင်ပေးကြလိမ့်မယ်အန္တတိမကြီးဟာအယက်မှုပြီးတော့ပျော်မြူးနေတဲ့အချိန်မှာဘုရားတရားဟောရရနာဖြစ်သွားတယ်။ပါဇက်ကအယက်နံတော့မပြောက်သေးဘူးရနာဖြစ်သွား။အဲ့ဒါလေးကိုအာပြုတ်ပြီးတော့ပြရလေးတောက်ပြီးတော့တရားအထောက်ချင်။တန်တတိလို့များဖြစ်မလား။တကယ်ကရှုပ်ဝဲချက်ကိုသူတို့မသိနိုင် တဏ္ဍတိမကျဖရာတရားနာလိုက်ကြတဲ့အထီအလုပ်တွေကမှားတယ်ငါဘယ်တော့မှမလုပ်တော့လုံးဝစိတ်ပြတ်လိုက်နော်တဏှိထံချတာတိလလုံးဝလုံသွားတယ်အဲ့အချိန်မှာတိလလုံသွားတဲ့အပေါ်မှာခုနသူစိတ်ကိုထိဆောင်းနိုင်တယ်ထိဆောင်းနိုင်တော့စိတ်တဝိတ္တိဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြတ်စွာဘုရားဟောတရားကိုလက်ခံပြီးရဟနာဖြစ်တာ အဲ့ဒါကြတော့ဘလို့သုံးလုံးစေပညာပရိဒေါတံသီလအသိဉာဏ်နဲ့ပညာသီလဥတိဆောက်လိုက်တယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့လိုလုပ်လို့ရလားမရဘူးပညာထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ပညာနဲ့သီလကိုစိတ်ကြောတယ်လို့ခေါ်တယ်တာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့သီလနဲ့ကိုအရင်စိတ်ကြောနေရပဲပညာပညာတောက်ပြောင်မှုအတွက်သီလနဲ့စိတ်ကြောနေရမယ် သီလနဲ့ကြာကြာကြီးရှေ့ကျော်နိုင်မှပညာစာဖြစ်မယ်နော်အဲတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးသွားပြီးတော့အရက်ကလေးတပြားပြားနဲ့ကမ္မထာအားထုတ်ရတယ်လို့အောက်မေ့နေတယ်တော့အဲ့တော့သီလဤ happiness or innocence ကိုပေးတယ်သမာဓိသည်တည်ငြိမ်ချမ်းသာမှုအေးချမ်းမှုဆိုတဲ့ချမ်းသာအဲ့တော့သီလဝိတ္တုဒ္ဓိသည်သမာဓိကို သီလဝိတ္တုတိသည်စေတဝိတ္တုတိဆိုတဲ့တမာတိအတွက်ထောက်ကူဖြစ်တယ်သီလဝိတ္တုတိဖြစ်မှာစေတဝိတ္တုတိဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသီလဝိတ္တုတိနဲ့စေတဝိတ္တုတိနှစ်ခုသည်ဝိပဿနာရဲ့ foundation ခုနကမြေခွဲမှာတစ်ခါလေ့ကျင့်တယ်နော်မြေပြင်ကိုယဉ်ရှာပြီးတော့ပြင်ဆင်တယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဆောက်အုပ်ကြီးဆောက်ဖို့ရတဲ့ foundation ချတယ် အဲ့ဒါကိုဝိသုဒ္ဓိဘက်မှာပညာမူလလို့သုံးထားတာဖြစ်တယ်နော်ပညာမူလပညာမူလပေါ်မှာမလုပ်တော့ဆိုရင်နောက်ဟာကြတော့ပညာတရိတာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိကစပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်စတာခုနသဗ္ဗေဓမ္မနာနာပိဋိဝေတာယဆိုတာအဲ့ဒါပြောတာဒိဋ္ဌိဝိသုဒ္ဓိဖြစ်တာနော် ဒါကြောင့်မို့အဆင့်ကျော်ပေးထားတာလို့မြတ်စွာဘုရားဘာတွေအဆင့်ကျော်ထားတော့ခုနကသင်ရမယ်ပညာဘုမိဆိုတာနားလည်ပြီးသားပုဂ္ဂိုလ်ကိုအဆင့်ကျော်လိုက်တယ်သီလဝိတ္တုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျော်ထားတယ်စိတ်တဝိတ္တုဒ္ဓိဆိုတဲ့အဆင့်ကိုကျော်လိုက်တယ်သုံးဆင့်ကျော်ထားတာအဲကြောင့်ဖိကနာတွေကဒီအဆင့်မကျော်ပဲတဲ့စာစာပထမ င်ယူမှတ်သားခြင်းသုတ္တမယညာကိုတိဆောက်ခြင်းအဲ့ဒါပညာပူမိပဲကရောကိုပြင်ဆင်တာအဲ့ဒါပြီးရင်သီလစင်ကြအောင်ကြိုးစားတာသီလဝိတ္တုတိပြီးတဲ့အခါကျတော့စိတ်စင်ကြမှုကိုကြိုးစားတာစိတ်တဝိတ္တုတိတမာတိထူထောင်တာအဲ့ဒါဝိပဿနာတရားအမထုတ်ခင်လောက်ရမယ်အချက်ဒီအဲ့သုံးချက်ကိုမြတ်စွာဘုရားတဏ္ဍသင်္ခရဝိဗုဒ္ဓရှင်းစင်မှာဒီနှစ်ခုဒီသုံးခုချောဖဲထားလိုက် ဘာဖြစ်လို့ဖဲထားတော့ဆိုသူကဘီကင်နာမဟုတ်ဘူးလေဘီကင်နာတွေအတွက်ကြတော့ဒီကျင့်စဉ်တွေပဲသွားအောင်အဲ့တော့နော်သဗ္ဗေဓမ္မနာလံပိဋိဝေတာယဆိုတာပညာတရိဒပညာအထီးကိုပြင်းတင်ဆောက်ပြီးခုနဖောင်ဒေးရှင်းချလိုက်ပြီးချပြီးရင်အစာဥစာတင်ပြီးအစာဥစာတင်တဲ့အခါဘာနဲ့တင်ရမလို့ဆို သဗ္ဗေဓမ္မနာလံပိဋိဝေဒာယငါသိထားတဲ့ငါသင်ထားတဲ့ဓမ္မငါခန္ဓာမှာရှိတဲ့ယုတ်ဓမ္မနန္ဓမ္မခန္ဓာ၅ပါးအာရဏ7ပါးဒါ78ပါးဒီတရားတွေဟာငါလို့မသားဖို့မထိုက်ဘူးငါဟာလို့မသားဖို့မထိုက်တဲ့တရားတွေပဲဖြစ်တယ်လို့ခေါင်းထဲမှာဒါဆက်ဆက်ပြပြမှတ်တာနော်ငါလည်းမဟုတ်ဘူးငါဟာလည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာခေါင်းထဲမှာဆက်နေ တဘာဝတရားတသက်များတာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုအချိန်ကြီးထပ်ထပ်စဉ်းစားနော်စဉ်းစားကဘယ်လောက်ထိအောင်စဉ်းစားအောင်ဘယ်နည်းပြောသလိုတတ္တတင်ညာအန္တရတာအတိတတဝါဆိုတဲ့အတွေ့ပျောက်သိထီအောင်နော် absolute truth ရောက်သိထီအောင်စဉ်းစားပြဉ္ညာတွေကိုဖယ်ပြီးတော့ absolute truth နောက်ဆုံးအမှန်တရားရောက်သိထီအောင်တွေးအဲ့ဒါပဲလွယ်လွယ်တော့မရဘူး သူမှမလွယ်ဘူးဘုန်းကြီးတို့လည်းစူးစမ်းတယ်မရဘူးရတယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးသို့တော့သိရအဲ့တိုင်းကိုအဲ့ဒီတိုင်းလောက်တာအချိန်ပေါင်းထောင်ချီတောင်းချီသိန်းချီတန်းချီလောက်ကမ္မထာထုတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲဝိပဿနာကမ္မထာထုတ်တာနဲ့သမထကအထုတ်တာမတူဘူးဘုန်းကြီးတို့ငယ်ငယ်တော့မကွဲခဲ့ဘူးသမထနဲ့ဝိပဿနာမကွဲတာစာတော့သင်ထားတာပဲ စာသင်မိမယ်လို့လက်တွေ့လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ထဲမှာခဏအာယုန်ဒီပေါ်မှာပေါ်ရပေါ်ရမှတ်ဆိုတဲ့ instruction ကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုအလေးပေါ်လိုက်ရရင်ရတယ်လို့လည်းမှတ်လိုက်နော်နားရင်နားတယ်လို့ဟုတ်ခုမှတ်လိုက်ဒီခုမှတ်လိုက်ဆိုတော့တမာရီပဲရမယ်ချက်ပင်ချက်ပင်ဟိုခုံလိုက်ဒီခုံလိုက်နေဖြစ်နော်အာယုန်ရှိတဲ့နေရာခုံနေတာဆိုတော့ကိုယ်စိတ်တွေကတဏှာရဲထားကြတာ တနေရာတည်းထားဖို့ကြိုးစားနေတာအဲ့ဒါကိုယ့်ရဲ့လွယ်မှာမှုပဲသမထအားထုတ်ရင်တော့တနေရာတည်းထားဖို့ကြိုးစားတာမှန်တယ်ဝိပဿနာအားထုတ်လို့ရှိရင်တော့လိုက်ကောက်နေရမှာပဲအမှန်ပေါ်လာတဲ့ဟာမကောက်ဘူးဆိုရင်မသိလိုက်တာဖြစ်သွားတယ်အဝိဇ္ဇာလွှမ်းမိုးသွားတယ်မသိလိုက်ရင်အဝိဇ္ဇာဖြစ်သွားတာပဲဖြစ်ရတဲ့နဲ့မသိဘူးဆိုတာဒါဧကတော်လို့လို့မရဘူးလေ ဖြစ်ရင်သိကိုသိရဘာဖြစ်တာလဲသိကိုသိရဖြစ်တိုင်းထမှမသိဘူးဆိုရင်ဒါလွဲမှားမှုလက်ဟာမှုကြီးတစ်ခုဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲပေါ့တတိကလည်းဖမ်းမပေးဘူးပညာကလည်းမသိဘူးဆိုတတိအားနဲ့နေတာပဲဖြစ်တယ်ဖြစ်ရတဲ့နဲ့မသိလိုက်ဘူးဆိုတာဖြစ်တာကိုတတိကစိတ်ကိုယူမပေးဘူးယူမပေးတော့ပညာကမသိလိုက်ဘူးအဲ့ဒါတတိမရှိတာလို့ခေါ်တယ် ဒါကြောင့်ဘုရားဆရာကအပမဒိဏတမ္ပါဒိဋ္ဌဟောတာတတိနဲ့မှလောက်လို့ရတယ်နာဟိတတိဝိရိတာပညာနာမအဋ္ဌိတတိမပါတဲ့ပညာဆိုတာမရှိဘူးတတိကင်းနေရင်ပညာမဖြစ်ဘူးဟုတ်တာပေါ့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့တတိရဲ့အလုတ်ကပါလေအာယုံကိုစိတ်စီယူပေးတာအာယုံနဲ့စိတ်နဲ့ဆုံပေးတာတတိရဲ့အလုတ် ရှုံးကတရက်ခန့်နဲ့တရက်လို့ဆုံးပေးသလိုနော်အယောင်ဝယ်ဖြစ်အောင်ဝယ်မဲ့လူရောင်မဲ့လူဆုံးပေးတာသူတို့ဘာဒီစကားပြောမလဲဟုတ်တယ်တတိကအာယုံကိုပညာရှိယူပြီးတကယ်အရှိတိုင်းပဲယူပေးရမှာသူကတတိကယူပေးလိုက်တာယူပေးလိုက်တဲ့အခါမှာပညာကဆုံးဖြတ်မယ်ပညာကဆုံးဖြတ်ရုံဆုံးဖြတ်နိုင်တာအာယုကိုသူကယူမပေးနိုင်ဘူးသူလုံနဲ့သူလုံတာလေ ကားမောင်းတာပဲချိဘက်ထရီကလည်းဘက်ထရီလောက်ပဲလောက်တာအင်ဂျင်ကလည်းအင်ဂျင်လောက်လောက်တာဓာတ်ဆီကလည်းပက်ထရိုကလည်းပက်ထရိုလောက်ပဲလောက်မှာပဲဒရိုက်ဘာကလည်းဒရိုက်ဘာလောက်ပဲလောက်နိုင်တာဒရိုက်ဘာကအင်ဂျင်ကြီးတို့သူကမလဲနိုင်ဘူးလေဘက်ထရီကြီးတို့ကားစားအောင်သူမလုပ်နိုင်ဘူးလေဖိန်းတို့သူကပြေးကြီးပေါ်လှိမ့်မပြေးနိုင်ဘူးလေဒရိုက်ဘာကသူပေါင်းရုံပဲလေအဲ့တော့ function ချင်းမတူဘူးဆိုတာကိုသတိထား function နဲ့တွေ့ရတယ်တရားတစ်ခုဆိုတာ function သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာတတိရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုသည်အာယုံကိုစိတ်ကိုစိတ်နဲ့ဆုံတွေ့ပေးတာအဲ့ဒါတတိသူကမှဆုံမပေးရင်ပညာလုံးမပေးဘူးအယောင်အဝဲသမားနှစ်ခုကိုပွဲစားကဆုံမပေးဘူးဆိုရင်အယောင်ဝဲဖြစ်ဘူးဆုံပေးရမှာဆုံမဖြစ်မှာလေ အဲ့တော့ပဲအလုံးဆုံးပေးတာဆုံးပေးတဲ့အခါကျတော့ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးတာအဲ့ဒီသဘောကိုပြောတာနော်ပညာနဲ့ဆုံးဖြတ်ပေးအဲ့တော့တတိနဲ့ပညာဒီနှစ်ခုကအသိအရေးပါတယ်ကမ္မထာဆုံးစည်းဖို့ကြိုးစားတဲ့ဝိရိယမပါဘူးလားပါတယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှုတမာတိမပါဘူးလားပါတယ်အမှန်တွေးတဲ့သင်္ကပ္ပမပါဘူးလားပါတယ် အဲ့လိုပေါင်းလိုက်တော့ပက္ခိတရားတွေပဲဖြစ်တာပဲဖြစ်တယ်နော်ကရပကမက္ခိဆိုတာမင်္ဂသောတွေ့တော့ခြင်းမင်္ဂသောကျူပအထုတ်ခြင်းမင်္ဂသောအာယုနဲ့စိတ်ကိုဆုံတွေ့ပေးခြင်းမင်္ဂသောစိတ်အာယုတစ်ခုရဲ့ပေါ်မှာယက်တန်နေခြင်းနဲ့အမှန်သိခြင်းသမဒိဋ္ဌိသမသင်္ကပ္ပသမဝါယပသမတတိသမတပါတိဝိပဿနာတရားအထုတ်တဲ့စာ အဲ့ဒီငါးခုကလောက်တာငါအထုတ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီငါးခုဖယ်လိုက်လေငါဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်တော့မလားကာရှိပြေးနေတာဒရိုက်ဘာလောက်တာမဟုတ်ဘူးဒရိုက်ဘာကမောင်းရုံမောင်းတာကာရှိပြေးနေတာခုနကဘက်ထရီလည်းပါတယ်အင်ဂျင်လည်းပါတယ်ပက်ထရိုလ်လည်းပါတယ်ဘိန်းလည်းပါတယ်ကားဘော်ဒီလည်းပါတယ်အလုံးဟာအလုံးဟာရှူတီတီပဲ ဒီကရိယာတွေပေါင်းစပ်ထားလို့ပြေးလို့ရတာတခုလဲဆိုပြေးမရဘူးကောင်းငင်ပြန်တက်နေတယ်ဒရုန်းနေတယ်ဒီတိုင်းပဲပိညာနဲ့ဒီတိုင်းပဲဒုက္ခနာကိုလည်းဒီတိုင်းပဲနော်ရဖို့လို့ equally important ခန္ဓာကိုယ်မှာအလုံးဟာတူညီတဲ့ပူပေါင်းပြီးတော့လှုပ်ဆောင်တာဒါကိုတာမက်ခီလို့ခေါ်တယ်တာမက်ခီဆိုတာ unity ကိုပြောတာ နော် unity ချိုးချပေါင်းစပ်ထားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီ unity ကနေလှုပ်ဆောင်မှုဖြစ်လာ unity ကနေ energy ဖြစ်လာတာ energy ဖြစ်တော့လူတွေကအထင်မှားနေတာငါလို့ပြောတာ illusion ပဲအဲ့ဒါနော်ဝိပဿနာ hallucination ပါပါရှင်မြုပ်မြုပ်ပြကြတယ် illusion hallucination ပါပါရှင်အမှန်တိုင်းမဟုတ်ထင်အောင်မြင်အောင်နေဖြစ်လာတာ 天亮了，我们先睡在下，表妹说了，睡在下，不会叫的呢，路底下都敲门皮皮，毛们家表妹就会外面那皮皮，那么多好了，那么多人都叫谁问都吃吃，好着么啦？都还没路回来呢，都叫他哦，隔壁咱米那土鸡了，就过你吧，就叫你吧，都叫你吧，说叫对了。 မှန်သိရင်ကြောက်တော့ဘူးမှန်မသိလို့ကြောက်တာတွေ့တာမှုကလည်းထို့တူပဲလူတွေအနေနဲ့တဏှာရကမကင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေအားလုံးအနေနဲ့ပြောပါဆိုရင်နှစ်သက်စရာကောင်းတဲ့အာယုန်တွေတွေ့လိုက်ရင်နှစ်သက်တာဖြစ်သွားတယ်မုန်းစရာအာယုန်နဲ့တွေ့လိုက်ရင်ဒေါသဖြစ်သွားတယ်ဒါ automatic ဖြစ်နေသလိုဖြစ်နေဘာလို့ဆိုတော့အလေးအကျင့်ဖြစ်နေတာ မွေကြောက်တဲ့လူကမွေလို့ထင်တဲ့အရာတွေ့လိုက်တာနဲ့မွေဆိုပြီးတော့ကြောက်တာတဆေးကြောက်တဲ့လူကလည်းသင်းငုတ်တော်တွေ့တာနဲ့တဆေးကြီးဆိုပြီးတော့တွေ့တယ်ဆက်တွေ့လိုက်တဲ့ကအဲမျက်လုံးတွေရောပါးစပ်တွေရောရှာတွေရောလာနေတာတွေရောအကုန်စိတ်ထဲမှာအကုန်ပေါ်လာပြီတကယ်တဆေးကြီးလို့ဖြစ်သွားကြောက်စိတ်နဲ့တွေ့တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါကို illusion လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ illusion ဖြစ်ပြီဆိုရင်လောဘလည်းဖြစ်မယ်ဒေါသလည်းဖြစ်မယ် အဲ့ဒါမဖြစ်အောင်သဗ္ဗေဓမ္မနာလံပိဋိဝေဒသူတဘာဝတယုတ်တိုင်းမြင်ရမယ်လို့ပြောတာတဘာဝပုံမှန်တယုတ်တိုင်းမြင်ရမယ်ပုံဆောင်တာတွေကိုသွားပြီးတော့အာယုံမပြုတ်နိုင်လို့ပြောတာနော်လောကကြီးမှာပုံဆောင်ထားတာတွေကအများကြီးဖြစ်နေတယ်အေးဒါကြောင့်ဒီနေ့တဏ္ဍသင်္ခယဝိပုဒ္ဒချင်းစဉ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ရှေးပိုင်းလေးပါရှင်းပြတယ်နောက်ရဲ့ကြတော့မှအပြီးအပြီးသက် ဆက်ပြီးတော့ရှင်းရအောင်ဒါကြောင့်မို့တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဿအပေါင်းတို့ဝိပဿနာတရားအထုတ်တော့မယ်ဆိုရင်ပညာဖူမီဆိုတဲ့ဝိပဿနာရဲ့ဝိပဿနာအဆောက်အဦကြီးကိုတိဆောက်မဲ့ကွင်းကိုပထမတန့်ရှင်းအောင်လုပ်ရမယ်နားလည်အောင်လုပ်ရမယ်ဒုတိယကိုဆောက်မဲ့ဝိပဿနာရဲ့ foundation ကိုချဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကပညာဖူပူလာ ညာမဟုတ်တာပြီးတဲ့အခါကျတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကိုထိဆောင်အောင်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကတော့ပင်တယ်ဆင့်30ကိုမှတ်ထားအဲ့ဒါကိုဒီကနေ့အခြေခံအနေနဲ့ရှင်းပြတာနောက်ရက်နေ့ကျတော့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာရှင်းစေအကြောင်းကိုတဏ္ဍသင်္ခယဝိပုဒ္ဓသုတ်ကိုခြေခံပြီးတော့ရှင်းလင်းဟောကြားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတော်စေပြိဿအပေါင်းတို့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့ ဝိပဿနာကျင့်စဉ်ကိုကျင့်ကြံကြုတ်ကုတ်ပွားများအထောက်နိုင်အောင်ကြိုးစားနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဒီနေ့လည်းခင်စီရင်ချင်းပပြုလို့အပ်သည် နှစ်တက်ကူတကြံတွင် ကာလအထူးဓမ္မသဘင်တရားဝဲနှင့်ဆက်လင်း၍လူဒန်းမှုကိစ္စများဆောင်ရွက်ကြမှာ ဖြစ်ပါတယ်ဖေဟာဆရာတော်ဘုရားကြီးထံ access စွာ လူဒန်းနိုင်ရန်အတွက်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကပ္ပိယကာရကအဖြစ်ကိုချမ်းမြေ့အောင်မှဆောင်ရွက်ပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မပူဇာအလူရှင်များဖြစ်ကြသည်ကွယ်လွန်သူမိဘများအားရည်စူး၍ရန်ကုန်မြို့နေ ဒေါ်အေးပလဲလိုင်ယခုဒေါ်လမသီလရှင်ဆရာလေးဒေါ်အက္ခညာနီမဓမ္မပူဇာ330လှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးသောမိဘဘိုးဘများနှင့်လွန်ခဲ့သော9နှစ်ခန့်ကကွယ်လွန်ခဲ့သောဒေါက်တာဇော်ထွန်းအားရည်စူး၍မိခင်ကြီးဒေါခင်တမ်းမြင့်ဇနီးဒေါက်တာဒေါ်ထေထေကြီးတာမောင်ကောင်းမြတ်မတ်တင်းအိန္ဒရာတမီမစိမ့်လက်ရီမောင်ဂျက်ဖရီမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ330အားဥလာဘောမှလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့နေဦးချစ်ဝင်းဒေါ်တင်တေအောင်တာမောင်ထက်အောင်တမီမရှွန်းလဲဝေမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ၁၀သိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးကိုဇော်မင်းလွင် မန္တနိုင်ဝင်သားမောင်စွမ်းထက်အောင်မောင်ပိုင်ဖုံးပြည့်ပက်ထရိုနိုင်း73စီရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ10သိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးဦးမင်းခန့်ဒေါ်မီခိုင်ခန့်တာဖုံးတင့်ခန့်သူရိဇခန့် တုတခန့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဓမ္မပူဇာ10သိန်းလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်ပြီးရန်ကုန်မြို့နေမိခင်ကြီးဒေါ်တင်မေဒေါ်တီတလစာရီ Star Empire မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာဆယ်သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ကျေးဇူးရှင်ဖခင်ကြီးဦးတောင်းတင်အားရည်စူး၍မိခင်တော်ဝင်းမြင့်အမှုထားကကိုမောင်တန့်မမေမေဦးတမိတန်တာရှင်းတန့်တာမောင်တန့်အာကာမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ၅သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ဥဇိနောရတနှင့်ဥဝရတာမိတို့အားဥထိတ်ထားလျက်ဒေါ်အက္ခနန္ဒီမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ၅သိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်နဖတ်တော်မိဘများအားမူထား၍ကိုမင်းကိုကိုမထထဝေဒေါ်ကြည်တန်းဒေါ်ဆန်းလယ်ဝင်းဒေါ်ဥမာမြင့်မိသားစုတို့မှ ဓမ္မပူဇာ9သိန်းလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ်။ လေးမြို့နေဥအေဝမ်းဖြိုးဒေါ်ဆန်းမြင့်မြတိရာမိသားစုစီထွက်တိနန်နေပဲမျိုးစုံ ရောင်းဝယ်ရေးမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာ၅သိန်းလူတန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ကုန်မြို့နေဒေါ်မြတ်မွန်ချစ်စုမိသားစုတို့မှဆရာတော်ဘုရားကြီးတည်ထောင်သည့်အနီးစခန်းဓမ္မဒီပိကာဘာဝနာစင်တာအတွက်လူဒန်းငွေ9သိန်းလူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် န္တလေးမြို့နေဦးကျော်မင်းဒေါ်ညွန့်ညွန့်တမီဒေါက်တာမြတီတာကျော်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ၁၀သိန်းဦးထွန်းအေးမိသားစုတို့မှဆုံးပရိသပင်၃သိန်းဦးထွန်းအေးမိသားစုမှဆရာတော်ကြီးသာသနာတော်ပြန်ပါရေးအတွက်လူတန်းငွေ၃သိန်းဒေါက်တာဇော်ဝင်းဒေါက်ခင်အေးမြင့်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ၃သိန်းဖခင်ကြီးဦးချိန်မိခင်ကြီးဒေါ်တန်းခင်တို့အားရည်စူး၍ဒေါက်ခင်ဆန်းဝင်းမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာ၂သိန်းဦးမျိုးတင့်ဒေါ်နင်းရီ မိသားစုမှာဓမ္မပူဇာတသိန်းကိုအောင်သူမထက်ထက်တန်းထွန်းမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိန်းဥဇော်မြင့်ဒေါ်တမဝင်းမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိန်းဒေါ်နန်းခင်ကြီးမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိန်းဥတီလာခေါ်ကိုလက်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိန်းဥဆန်းကိုကိုထက်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိန်းဥကန်ထွန်းဒေါ်မြဆန်းမိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိန်းဥထွန်းထွန်းအောင်မိသားစုတို့မှာဓမ္မပူဇာတသိန်း ဦးစောတို့မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းဦးညွန့်ရှေမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းဦးညွန့်လိုက်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းဒေါခင်စိုးဝင်းမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းကွယ်လွန်သူဖခင်ကြီးဦးမြင့်မွေးအားရည်စူး၍ကျန်ရည်သူမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းအရှင်ဝိဇာနန္ဒဤ52နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ဖြစ်ဓမ္မပူဇာတသိန်းဦးမြင့်ရှိန်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်း ဦးမျိုးကျော်ဦးမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းဒေါ်ရီထေးမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းဦးကြည်မြင့်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းဒေါ်မြင့်မြင့်စိန်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းဦးညွန့်ရွှေမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းသူတို့မှတန်ကြီးဒေါ်တော်ရာဝင်းတမီမဆုရှားလဲဝင်းမချမ်းမြေ့ဖြိုးဝင်မိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းဦးကောင်းထွတ်စောမိသားစုတို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်း တောင်ပိုင်းပဥပွဲယုံပြည်သားရစေအောင်မန်းမြို့မှဓမ္မပူဇာတသိန်းတို့အားအများကိုစားဒေါက်တာမင်းသိန်းလိုင်မှလှူဒန်းပေးရန်ဖြစ်ပါတယ် ယေရှုရှင်ဆရာတော်ဘုရားယနေ့လူတိုင်းရပါသောကောင်းမှုအဆုတို့အတွေ့တရားလူရှင်များနဲ့တကွာတရားနာပြည့်သက်ပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့နှင့်အတူ30ဘုံကျင်လေကုန်သောလူနတ်မြမဝေနည်းတတ္တဝါပေါင်းတို့အားကုသိုလ်အမြကိုစီရရှိကြစေရန်အလို့ငါရေဆက်သွန်ချဝေမျှလိုကြသည်ဖြစ်ပါ၍ရေဆက်ချတရားဟောကြားချီးမြှင့်တော်မူပါယံ ခြေတော်အစုံဥခ၍ယိုသေးစွာလျှောက်ထားအပ်ပါသည်ဖရာအလုံးစုံကြရှင်မေ